Hola a todos ustedes. Hoy quiero invitarlos a que conozcan a una gran amiga que está creciendo en YouTube. Ella se llama Isa y muestra en sus videos los juegos que le gustan y algunas historias muy bonitas con dibujos animados. En la descripción de este video les dejo el link a su canal. Espero que les guste, que miren todos sus videos y se suscriban.